好，我只要。 <laughs> 好了，以了。你 好吃吗？嗯。对啊，你要吃蛋糕皮哦。嗯。给你，跟姐姐一起吃哦。 耶耶！嗯，不是说明天吃，这么大块哦。